बॉलीवुड के हर सेलिब्रिटी ने अपने अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया है पर तापसी पन्नू का अंदाज कुछ अलग है उन्होंने एक फैशन मैगजीन के कवर पर आकर अपने फैंस को खुशी देती है जी हाँ तापसी ने काम करते हुए नए साल का स्वागत किया है मनमर्जिया की एक्ट्रेस क्रेजिया नाम की मैगजीन की कवर गर्ल बनी